අගෝස්තු තිස්සෙක් කෙනිදා කියලා කියන්නේ හොඳට කල්පනා කරලා බලන්ඩ හරි ලෝකයේ හිටපු කවුරුත් ආදරය කරපු හරි එතරින් හට ගත්හම ලෝකයම වශී කරගත්තු කෙනෙක්ගේ හදිස්සි වියෝවක් සිද්ධ වුණු දවසක් ලෝකටම දරුණ මතක්කනවද ඩයනා කුමරිය ඩයනා කුමරිය අගෝස්තු තිස්සක තමයි එදා සමසය අනු හතේ මට අවුරුදු විසි පහකට විතර කලින්නේ අනු හතේ අගෝස්තු තිස්සක තමයි ඩයිනා කුමරියගේ රියානුතුර සිද්ධ වෙන්නේ රියානුතුරක නැත්තර මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි දැන් මතකනං ඔබට අවස්ථාව එමනත්තන් දැම්මේ අලුත් පරම්පරාව ඒ කාලේ පොටිම ළමයි වෙන්න ඇති එතකොට අනේ හතේ කියන 2000 වගේ ප්‍රතිචාය මේ සිද්ධිය ගැන දන්නේ සාමාන්‍ය 2000න් පස්සේ වගේ දෙනින් පස්සේ අය ඉතින් මතක නැහැනේ නිසා ඕන්න පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම් ඒ කියන්නේ සිද්ධිය දන්නවා හරිද මේ චරිතෙත් දන්නවා ආදරේ විදියටම තියෙනවා හැබැයි ඒ කම්පණය ඔයගොල්ලන්ට දැනුන්නේ නැහැ නේද තේරුන්නේ ඩයනා කුමරිය කියන්නේ ඉතින් එංගලන්තේ රාජවංශේ රජ පවුලේ රජ පවුලේ කුමරිය හරිද ඉතින් එතකොට ය හරි ලස්සනයි හරිම මිනිස්සුන්ට ආදරෙයි හරි මිනිස්සුන්ට හරි ලෙංගතුයි සමාජ සේවාවල බෝමයක් කියන්නට වුණා හරි එනිසා හැමෝමයාට හරි ආදරය කළා විශෂෙන් පොඩි දරුවහෙම ඇයාර කුමාරිකාවද රජ පවල කුමාරිකාවක් කොම අපි දන්නේ එයාටිකක් සඳුරු තලයිද අතවනලා ලස්සන පොටෝසොල්ටිදල යනවා හැබැයි ඇය එහෙම කෙනෙක් නෙවේ ඩයන එහෙම නෙමේ හරි ඩයන කුමරිය කියන්නේ සාමාන්‍යෙන් දුප්පත් පෝසත් බේදයක් නෑ ඕනම මනුස්සයක එක බොහොම එකැන හරි සුහදව ලෙංගතුව හිටපු කෙනෙක් මිනිස්සු අතරට ගිය කෙනෙක් හරි හැම ආදරය කරයාට සන්ටය හරි ලස්සනයි හරිම මේ ප්‍රසන් ලුක්ක පියමනාප පෙනුමක් යාගතියෙන් හරි ඉතිං කොහොමරි එයාට මේ අවසාන අවස්ථාව සිද්ධිය වෙනවා වෙද්දී දරු දෙන්නෙක් හිටිය හරි ඒ දෙන්නගේ ගත්තොත් එහෙම විලියම් කුමාරයට එතකොට අවුරුදු අංජු අවුරුදු පහලවයි ඩයින මිය යනකොට ඇක්සිඩන්ට් එක වෙද්දී හැරි කුමාරයට අවුරුදු 12යි ඒ කාලේ මේ ඇක්සිඩන්ට් එක වෙනකොට හරිද ඉතින් කොහමද එතකොට මේ චාල්ස් කුමාරයාගෙන් නේ ඈත් වෙලා මෙයා මේ ප්‍රංශේ හොටෙල් එකක ඉඳලා ඊට පස්සේ එලියට එනවා ගමනක් යන්න. හරිද? එලියට එනවා. මේ කෙටියෙන් කියන සිද්ධිය. එලියට එනකොට හොටල එක ඉස්සරහාම දොරළඟ ඉන්නවා පැපරාසියුම්. කැමරාස් තියාගෙන හරි සෙට් එකක් ඉන්නවා මේගොල්ලන්ව ගන්න. මෙයා එන්නේ ඩොඩි එක. ඩොඩි ෆයිට්. හරිද? මේ දෙන්න තමයි එන්නේ මේ හොටෙල් එකේ ඉඳලා. ඉතින් පැපරාසින් මේක මේ ප්‍රංශයා කැමරාස් වලින් අරගන්න ඉන්නවා කියලා මෙයාට ආරංචිලා මෙයා මොකද කරන්නේ? ඉස්සරහ දොරෙන් එන්නේ නැතුව හරි වෙනම පැත්තකින් තියෙන වෙන දොරකින් ඇවිල්ලා වාහනේ නැගලා යනවා. ඉතින් කොහොමද මේක පැපරාසින් දාරංචිලා ඒගොල්ලොත් මේ ගාලා පසුපස්සෙන් හඹාගෙන යනවා. හරි ඒ නිසා මේ වාහනේ බොහෝම වේගෙන් යනවා ඉතින්. හරි. අධික වේගෙන් අධික වේගෙන් කියන්නේ කොහොමරි මේ උමගක් ඇතුළේ මේ ඇක්සිඩන්ට් එක වෙන්නේ. පැයට කිලෝමීටර් 105ක විතර ඇවරේජ් එකක් නිකන් ගෙස් කරනවා මේ ඇතුළේ තියෙන්නේ නැති කියලා. ඊටත් වැඩි මිසක් අඩු නැහැ කියලා. හරිද? ඉතින් යනවා. පස්සේ මේ ටනල්ල ඇතුලදී මේ උම ඇතුලදී මේ රථය අනතුරට භාජනය වෙනවා ඇක්සිඩන්ටනවා උනාට පස්සේ තමයි ඩයිනකුමාරිය මිය යන්නේ එතරත් මේ මිය යන්නේ යා ඊට පස්සේ බරපතල තුවාල ලබන එතනදී හරි ඊට පස්සේ රෝහල් ගත කරනවා රෝහල් ගත කරාට පස්සේ තමයි මිය යන්නේ එතකොට ඒකත් එක්කම ඩොඩිෆයිඩොත් මිය යනවා හරි ඩොඩි ඒ අවස්ථාව මෙතනදී මිය යනවා යනවා එයා එතනම මැරෙනවා එයාගේ රියදුර හිටිය හෙන්රි පෝල් කියලා හරි රියදුරුත් යනවා ආරක්ෂක ඉස්රා සිට් එක ඉඳලා තියෙනවා හරි එයාට බරපතල තුවාල නමුත් එයා බේරනවා ඉතිං ඕක තමයි සිද්ධිය කෙටියෙන් කිවොත් එහෙම අද දවස සිද්ධ වුණේ අද හරියට මුදේ හත හමාරට වගේ තමයි එරටේ වෙලාවෙන් ලංකාවෙන වෙලාවෙන් මුදේ හත හමාරට වගේ තමයි ඒ අනතුර සිද්ධ වුණා කියලා කියන්නේ ඔව් ප්‍රශ්නය කියන්නේ පස්සේ මේ සම්බන්ධව ඉතිං පරීක්ෂණ පටන් ගන්න පොලිසිය මේක කොහොමද වුණේ මොනවද වුණේ ඇයි මේ වගේ දෙයක් වුණේ අභිරහසක් මේක උමගක් ඇතුළෙම කොහොමද වුණේ ප්ලෑන් කරලා කරපු එකක්ද නැත්ත මේක ස්වභාවිකව සිදු වුණු රියානතුරක්ද ඒ කියන්නේ මේ බලාපොරොත්තු වුණ එකද කියලා කොහොමද පරීක්ෂණ කරනවා නමුත් අවසානයේදී හොයාගන්නවා ඒගොල්ලෝ මර්සිඩිස් බෙන්ස් වර්ගයේ රථයක ගිහිලා තියෙන්නේ සීට් බෙල්ට් දාලා ඉඳලා නැහැ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබිලා තියෙනවා ඉතිං එකත් ලොකු හේතුවක් මේ මෙතරන් ඉන්ජරිස් වෙන්න තුවාල වෙන්න හේතුවක් ඒකත් කොහොමරිතින් ඩයන මිය යනකොට අංජු අවුරුදු තිස්සයයි යාට වයස අවුරුදු තිස්සය කියන්නේ ඔව් ඒ කාලි හොඳේ මිය යනකොට වයස ඉතිං කොමරයාගේ අවසාන වචන වෙලා තියෙන්නේ හරි ඒ වෙලාවේ දැන් එතනත් ඇවිල්ලා ෆොටෝස් ගහන්න ටක් ගාලා ගන්න තමයි කට්ටිය try කරලා තියෙන්නේ. නමුත් පොලිසියෙන් ඊට පස්සේ ආව පැපරාසින් අයින් කරලා තිනවා. ඒ කියන්නේ ඉක්මනටම රෝහල් ගත කරන්න නැතුව ඒකත් ඩිලේ වෙලා තියෙනවා. ඩිලේ වෙලා තියෙනවා. ෆොටෝස් ගන්න කවර් කර ගන්න ඕන වෙච්ච. අවසානයේ හතර දිනක රෙස් කරලා කරන්න අතරමුට අරන් තිනවා මේක බේරන්න බැරි තැන. මොකද අරගලන් රෝහල් ගත කරන්න දෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ එලා ෆොටෝස් ගහනවා. එහෙම සිද්ධියක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි අවසානයේදී ඩයනගේ ඩයන කුමාරගේ මුවෙන් පිට වෙලා තියෙන වචන තියෙන්නේ මේ එක පරක්යකට ඕමයි ගෝඩ් එක පරක්යා කියලතින ඉට පස්සර අර පැපරාසිංගි ප්‍රශ්නය ඒක වෙනකොටයා කියලතිනවා ලියවමියල ඔන්ගේ අවසාන්ට කියලතින ඒටික තමයි ඩයිනගේ අවසාන්ටම පිටවුණු වචන කියලා කිය ඉතින් කොහමරි මේ හරියටම අද වගේ දවසක තමයි ඔය සිද්ධිය වනා කියලා මේ කියන්න ඉති අගෝස්තු තිස්සෙකුණා මටෝක මතක් වුණේ ඩයින කුමාරගේ අවසන් කටයුතු කරන්නේ සැත්තැම්බර් හයවෙනිදා හරි ඔදැන් අපේ ඉතිහාසය ගැනත් අපිටිකක් දැනකරන්නේ කොහොඳ ඒක ලංකාව විතරක්ම ලෝක වටයම ඉතිහාස විශේෂ සිදුවී දැන්ව අපිතම දෙදහ දෙදස්සේක අනුවට අනුන මේ ඉපදිච්ච කෙනෙක් නම් මේ වෙනකොට අවුරුදු විස්සක් විස් දෙක විතර වයසක නොයා ඉන්නේ එතුර මේ වගේ දේවල් ලෝක ඉතිහාසකන පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරන එකත් හොඳයි දැනගන්න එකත් හොඳයි කියලා කියන්නයක් කිල් හැමෝම අනුකරණය කරන්න try කරපු කාන්තාවක් ඩයනක් කුමරියකෝම හිතේම වෙන රාජකීය විලාසිතා ඒ ගමන් විලාසය ඒ හැම දෙයක්මනේ එයා ස්ටයිල් එයා ස්ටයිල් එක ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් ඔය ඩයනක් හට් කියන හෙයා ස්ටයිල් එකත් අනුකරණය කළා කියලා හැබැයි ඩයනා කියන්නේ කුමාරිකාවක් විතරක් නෙමේ අපි දන්නවා එයා රෝගීන් අතරට යනවා සොල්දාදුවන් අතරට යනවා ආබාධිතයන් අතරට යනවා ගිල්ල ඒඩ්ස් රෝගය වලඳුණු රෝගීන්ව තුරුල් කරගන්නවානේ ඒ ඇයළඟ තිබුණු ඒ මානුෂය ගුණාන් ගණු කරණය කරන්න තිබ්බනන් ගොඩක් අයට ඇත්තටම ලෝක ගොඩක් සුන්දරයි කොමනත් රෑන කියන්නේ හැම කෙනෙක් මාදරය කරපුනේ රෝස කුසුමක් කියලා කියනය හිනාවෙනකොට ඒ තරමට ලස්සනයි රෝස මලක් පිපෙන්න්නවාගේ ඉති අද වගේ දවසක ඇය මියගියත් එතන ස්මාරකය ළඟ පැරිස්නුවර තාමත් රෝසමල් තියෙනවා තාමත් ආදරය ඇයට දෙනවා ඒක ඉතින් ලොකු පිනක් නේද බිලියන දෙකයි දශම පහක් ඩයිනගේ අවමකුල් උත්සවය සජීවීව නරඹනෝ දැන්ට ලෝකේ වැඩින් ප්‍රමාණයක් සජීවීව එකතුුණු අවස්ථාවක් බලන්ඩ බිලියන දෙකයි දශුම් පහක් සජීවීව නරමනවා කොහොමනත්තින් මේ අද වෙනකොට ඩයින හිටිය නං නේ එයාගේ වයස අවුරුදු හැට එකක් වෙනවා මේ වෙනකොට ඩයින කුමාරගේ වයස. නමුත් ඉතින් අපි ගේන ආයුෂ කොයිතරම් ප්‍රමාණයක්ද කියලා ඉතින් අපිට කියන්න බැහැනේ. නේ අපි කාටත් ඒක උරුමයි. ඉතින් අවාසනාවට අවුරුදු 36න් ඩයින කුමාරි මේ ලෝකෙන් සමුගන්නවා. පස්සේ චෝදනා එල්ල වෙනවා. ඉතින් මේක රජපෞලෙම්ම කරපු කුමන්ත්‍රණයක් කියලා චෝදනා එල්ල වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ තව කට්ටියක් කියනවා ඩොඩි ෆ්‍රයිඩ් නිසා මෙයා ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා හිටියා. ඒකත් එක්ක සිදු වුණු කුමන්ත්‍රණයක් කරා මේක සිද්ධ වුණා කියනවා. රියදුරුක බීමත්කම හින්දා මේක වුණා කියනවා. හරි. කොහොම හොම විද විද විද විද චෝදනා විද කතන්දර ඩයින කුමාරි සම්බන්ධව යනවා. කොහොමනත් ඒක අදටත් තාමත් නොවිසඳුණු අභිරහසක් කියලා තමයි ගොඩක් දෙනෙක් අතර කතාව වෙන්නේ ගව් ගන්ටිකක් ඔය ටික දැනකනින් ලෝක ඉතිහාසය ගැන එකයි මේ මතක් කළේ නේ